Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis da Marvel premiou os amantes dos clássicos filmes de luta, Além de manusear 10 anéis com vasto arsenal bélico, ele usa técnicas de Kung Fu em seus confrontos. Isso, por si só, já traz imensa nostalgia ao público das obras estreladas por Jack Chan ou Jet Li, por exemplo. Entretanto, o que pode deixar essas pessoas ainda mais satisfeitas é saber que este personagem surgiu como inspiração naquele que, para muitos, foi o maior lutador de todos os tempos, Bruce Lee. Podemos dizer que afirmar isso de Bruce Lee é controverso. Por outro lado, mesmo que ele não tenha sido o maior lutador, suas façanhas como atleta nos mostram que, através de muito treino, ele transformou seu corpo numa máquina. Velocidade absurda, elasticidade gigantesca força sobre-humana e muita precisão em golpes. Diante disso, apenas sua morte foi mais intrigante do que suas capacidades humanas. Por mais que sua autópsia apresentasse evidências de degradação dos rins, muitos acreditam que ele foi vítima de envenenamento. O mistério ganha ainda mais força pelo fato de que, próximo ao dia de seu falecimento, Bruce andava muito paranoico, achando que alguém tentaria matá-lo. Com isso, para onde quer que fosse, Bruce Lee sempre carregava uma arma consigo. Agora pense no seguinte, se um dos homens mais letais do mundo achava necessário ter uma arma de fogo para se proteger, não seria ela a melhor forma de autodefesa? O Café Libertário apresenta Armas, a verdadeira defesa pessoal. Esse vídeo é um oferecimento de Bitball. Use criptomoedas para pagar qualquer boleto, realizar transferências, recarga de celular e muito mais de maneira rápida e segura. Antes de começarmos, devemos deixar claro que nossa intenção não é desmerecer nenhuma arte marcial. Pelo contrário, sabemos que elas transmitem conhecimentos que vão muito além de tatames ou ringues. Não apenas isso, é admirável a disciplina e dedicação que seus praticantes precisam adotar para se aprimorarem. Por outro lado, essa mesma dedicação pode ser uma desvantagem para o indivíduo que não quer passar horas treinando, mas pretende ser capaz de proteger a si e sua família. Obviamente, a técnica de defesa pessoal que podem ser aprendidas mais rápida e facilmente. No entanto, parte delas tem eficácia questionável. Além disso, é inegável que aprender a manejar de maneira básica um revólver tende a ser mais rápido e mais eficaz do que qualquer uma dessas técnicas. Mas de qualquer forma, suponhamos que, num cenário hipotético, seja possível igualar esses tempos de aprendizagem. Mesmo assim, as artes marciais estariam em nítida desvantagem, pois elas ainda estão atreladas à capacidade física de seu praticante, cadeirante. Ou seja, não é plausível achar que um cadeirante possa se defender de um agressor não cadeirante apenas com artes marciais. Ou ainda, por mais bem treinada que uma mulher de 55 quilos seja, um homem de 110 quilos ainda pode se utilizar de força bruta contra ela. É claro que existem exceções, porém, mesmo diante delas, as armas oferecem uma vantagem inigualável. Ao contrário do que ocorre com técnicas de autodefesa, você não precisa usar uma arma para parar um agressor. Um agravante relevante do uso de técnicas de defesa é que, caso não se consiga aplicar algum tipo de imobilização, golpear um agressor pode deixá-lo ainda mais agressivo, o que alavancaria o nível da violência defensiva necessária. Por outro lado, toda essa situação pode ser evitada se o agressor notar que a vítima pode impor sérios danos à distância, através de uma arma de fogo. Diante de tudo que apresentamos, caso ainda não tenha se convencido, duas situações podem estar em sua mente. Na primeira, você até concorda, pelo menos em parte, com o que foi dito, mas não se sente seguro o suficiente para portar uma arma. Mesmo assim, até para a sua segurança, você deveria defender que elas estejam à disposição dos outros indivíduos. Perceba o seguinte, se as pessoas são livres para escolher entre ter ou não ter uma arma, a incerteza de interagir com alguém armado torna-se um problema para o agressor em outras palavras, como ele terá certeza de que um comerciante está ou não armado? Não apenas isso, como ele saberá se outras pessoas nas proximidades não virão para ajudar a possível vítima? Bem, numa sociedade desarmada, eles sabem e se aproveitam dessa vantagem. Na segunda situação, você simplesmente discorda de tudo que dissemos. A má notícia para você é que desarmamento não existe. Pense bem, como que o Estado tenta impedir que as pessoas não se armem? Pois é, com militares altamente armados. Portanto, a ideia de um local onde ninguém possua armas é totalmente fantasiosa. A realidade nua e crua é que existem duas opções, ou as armas estão nas mãos de alguns indicados políticos, ou está nas mãos de todos. Mas peraí, você não está pensando que é mais seguro que as armas estejam apenas nas mãos do Estado, né? Bem, se for o caso, temos que te dar uma péssima notícia. O Estado não vai usar as armas dele para te proteger, ele vai usá-las para te controlar. Não acredita nisso? Então tente explicar a preocupação de ditaduras em desarmar a população, seja na China comunista, no Camboja, na Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, entre tantos outros, o procedimento sempre foi o mesmo. Mas por sorte, diferentemente do que ocorre na história da Marvel, o protagonista da sua história não precisa nem de anel e nem de Kung Fu para se defender.